суутектин кычкылтекте жарылышы жарылгыч газ консервага лайына суутекти беришет көңүл бургула азыр аралашманы күйгүзөбүз бул эксперимент көргөзгөндөй суутекти текшербей туруп анын тазалыгын аныктоо өтө кооптуу